夏の初めとつの雲を見上げた二人だけの空今も描いてるこれからの未来も夢も震える声も僕ら忘れないように僕が歌うから ら僕がいない世界で君は何を見てるかな僕がいない街で普通に楽しんでるかなわがままでマイペースだから全て忘れて未来を語れる人のそばにいるのかなこのまま風に 口下手でさうまく伝えなかったなあんなに言ってた君も 忘れないで忘れない